Akkor... Basszátok már magam. Hát akkor csak csúszszál. Jó. Hát. Hát akkor Akkor elfőtt. Hát akkor nem oda föl kell lenni, hanem balra. Azt tudja, hogy ide föntre kell menni. Nem, mert itt volt az előbb is, és visszavitt oda, ahonnan indultam. Akkor lehet, hogy föl kell ugrani oda jobbra, igen. Na, igen. Én csináltam. Ó, Istenem, már megint azt hittem, hogy 50 izén van. Hát annyit kell ezekkel utazni. Vagy fél évet. Igen, és hol van ma az rettes? Buzi. Nem lehetek kell jönni, görni. Hát, erre van út. Arra is van. Ez pedig tudja, hogy ide nem oda visz fel, ahol már voltam. A szállt kell oda utalni. Jaj, már megint ezekig kell utazni, bazd meg. Ez már megint hova vicc? Jobban kell menni. Hát bazd meg, itt voltam egyszer. Á, az egy új rész meg. Nem. Pajzs, el az. Most? Most? Valahol. Csazd meg. Ez se lesz folytatva, úgy néz ki. Na, itt. Na, e, itt lesz majd a busz. Ilyen hülye helyen? Aha. Na, hogy az. És most hova rakod le? Remélem nem valami hülye helyre. De, nagyon hülye és a, még a első box is könnyebb volt ennél. Egy. Fejszüljei. Ugye az jön egy hülyeség. Azt a... Azt jön egy másik hülyeség. Ez meg mi? De ez még mi? Ezt nem lehet túlélni. De, Nagy... Át, át kell ugrani, akkor ő csinál? Nem lehet ráugrani, pedig minden Á, bassza. mindjárt megmutatom a könnyű módszert. Nem kikattintasz a játékban mindig. Kész az olajutca. Leszarom. Nagy szar volt. Elvileg ez a nagy fuf geci volt. Ez a sinokört. Szar. Saningat. Metropolis Zone. Minek kellett most ennek jönnie? Gondolom ennek lesz a egyik legszarabb bossz. Igen, ennek lesz a egyik legnehezebb bossz, és az a legnehezebb pár az egész játékban. Kétszer olyan nehéz, mint az olaj utcán volt. Meg mit csinál az az én? Fölpattintja rá azt. Hát az nem Igaz, Mit csinál ez rohadt izé? Ráugrok. Azt a tézünk, te meg mi? Jöjjön már vissza. Jaj. De hány gombot kell megnyomni? Nem félek el téztől! Vagy kitől nem félek el? ez a metró nem segített! Nézzem! Mit csinál ez a kör? Hát itt semmit nem csinál. Nincs. Hát azért már nem nem lehet. Lefelé kell. Már megint ez a ugráló kötél. Hát mit csinálok itt? most ezt nem mondjátok majd milyen rohadt. Nem lehet menni jobbra, Na végre ment. Yes. Na már! Ide nem menj vissza, bozd meg! Ebből szerintem kettő részt lesz gyerekek. Remélem, hogy ebben most viszont nem hát lesz. Ez Ö. Most ide. Ja. Jaj, halljon, ne, ne erre menjem a téz is, meg én is. Mit csinálod? Ó. Hát én alul jöttem, alul jöttem. Hát igen, én eljöttem. jöttem. Hát nem is akarom felvenni. Adesso paghiyor bagdal futni. de ne fusszatusokok, mert összenyomulsz a falról. Most ugra mondtam én, hogy ezt így ez, ez olyan, mint a Super Mario. Veszi észre, hogy én nem akarok én ezzel játszani? Van. Fú. Hát de kezdődjön már, mit kell nekünk tekerni? Shit. És itt. Hú, hú, basz meg. Lefelé kell De itt le is lehet ugrani. Vagy nem, nem lehet. Inkább föl kell. Ez meg mi? A, a, a nem látom. Akkor elme. Itt lefelé kell. De... Ah! Öh! Most meg ez, ez aztán lehetetlen. Fú, gyerekek, halljátok, ez miért robban szét? Ez nem tetszik nekem. Ez miért robban szét? Ez miért talál el? Ez milyen nehéz? Nem rossz a fal, vége csak Most? Ja, nem, ez még nem a fal, vége csak. Hát te azt mondtad, hogy erre lesz. Csak ezért. Elfelejtettem. Hát nem felel, ezt nem lehet elfelejteni. 103 rincs. Effet. Még a pályafele se Ádám. Igaz? De, nem ma hozzám, Kell majd ilyen plusz kapnunk Igen. Igaz. Hú, majdnem elfaladt. Jaj, jaj, jaj. Jaj, de jól játszok. Nagyon jó. Jó, jó, jó. Oh, oh, oh. Mert itt a start kell ugrom, mert kurva végtelen szívű hogy ez. Nem már! Ezt hogy? Ezt nem lehet! Ja. És hol lesz a... Itt is a Ah, gyere, ennyi! Ó, ó, ó! Metropol szezon 1. Kész. remélem nem lesz kettő gyereket, mert akkor ennek a sorozatnak vége. Remélem, hogy nem Minden. busz, Remélem, hogy busz nem le... Főleg azt remélem nagyon, hogy busz nem lesz. El is köszönök amúgy. Mi a fasz? Mi? mi a fasz? Ez olyan, mint a Super Mario, lett hallva valami titkot. Na jó, ezzel fogjuk folytatni szerintem valamelyik részbe, de nem hiszem, hogy folytatjuk. Fújjak! Basszátok szájba vanyaltok, úgyhogy ezzel is megkértek engemet, he! Na, hagyjé! Nem vicces, hogy valaki ideges, pazd meg! Maximum csak annyira, hogy rohadtul nem. Egy szükörült nem hát kell. De mindjárt vég lesz a vidinek. Vaj, pont akkor nem kellett elmenteni. Vigyázz, annak követ a lövése. Nem követ. De ez mi? Ez egy skorpió? Vagy mi a faszom? Szerencsére. Sziasztok!